sick if I hit this. Oh!

الصالح funny boy. Get ready.

哎，现现在是。这下面底牌下面什么东西？把它这是。我好，你咋怪？你老怪我？哎呀，个哩！ Tem gente que o quê, né?